Ya, baik. Selamat sore, uh, warga seputaran Nita. Di sini sore ini saya akan memperkenalkan uh, profil klinik Pratama Santa Elizabeth Nita, di mana klinik ini didirikan sebagai perpanjangan tangan dari rumah sakit Santa Elizabeth Lela. Pertama didirikan hanya menjadi sebuah BP Balai Pengobatan dan kemudian berkembang sekarang sudah ada UGD-nya ini UGD BP Santa Elizabeth Nita di sini cukup uh, lengkap ada oksigen, ada alat EKG, ada nebulizer, ada suction, terus ada obat-obat emergency. Baik, pada tanggal 1 November kemarin sudah di launching rawat inap. Rawat inap, mari kita lihat bersama. Kebetulan sekarang belum ada pasien. Rawat inap ya. ini rawat inapnya iya ini rawat inap rawat inap umum dan nanti akan ada rawat inap untuk pasien ibu hamil melahirkan dan menyusui biasa disebut dengan KIA Baik. Ini untuk KIA-nya. Tidak bisa dibuka ya, lagi dikunci. Ini kamar mandi WC-nya. Cukup bersih. Jika ada pasien yang ingin minta fasilitas VIP pun disediakan fasilitas VIP. Iya. Baik, terima kasih untuk sore ini. Nantikan lagi informasi berikutnya dari rumah dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela dan Klinik Pratama BP Santa Elizabeth Nita. Sampai jumpa. Selamat sore. Tuhan memberkati.